kita nak masuk bab tawaf. Rukun umrah yang kedua adalah tawaf. Nah, kalau orang tanya kita, yang orang nak pusing Kaabah tu apa dia? Nama dia tawaf. Nah, tawaf. Tawaf ialah mengelilingi Kaabah dengan menurut syarat-syarat. Dia ada syarat-syarat. Kita nak tawaf ni ada ada syarat. Semua ada lapan syarat. Nah, ada lapan syarat. <coughs> yang pertama, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Tu syarat yang pertama. Nak buat ibadah, nah, dia macam dia lebih kurang sama lebih kurang macam solat juga sama macam solat syarat dia kena ada kita kena suci daripada hadis kecil dan besar kena ada ayat sembahyang nah yang kedua suci badan pakaian dan tempat tawah daripada najis pakaian kita ni macam mana kita basuh pakaian yang kita duk pakai ni kita duk pakai ni sekali lagi kita nak pergi makan kenuri lepas makan kenuri masuk waktu kita nak pergi sembahyang dohok pula Sekali lagi macam mana cara kita basuh macam mana? Nah. Okey. Tambah-tambah macam kata kita dok buat kerja. Kita dok kalau buat kerja, kerja barat, kerja apa orang lelaki, orang perempuan ni. Nah. Okey, kita nak kena jaga juga. Pernah tak kita dengar, pernah tak kita kita tahu masalah ni bagi masalah kita. Orang lelaki ada, orang perempuan pun ada. Dia akan kena satu jenis cair-cair yang bernama ayat wadi. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak air wadi? Nah daripada kemaluan kita dia keluar. Dia jenis keroh-keroh sikit. Nah dia ada dah najis. Najis. Ni kita nak kena tahu. Ataupun dia keluar ayat mazi. Ayat mazi dia jenis secaya yang belendiak. Dia jernih. Dia adalah dia pun adalah najis. Nah pasti pada keluar di atas rangsangan syahwat. Okey. Kalau kena kepada seluar kita, seluar dalam kita dalam keadaan kita tak kita tak sedar kita singgah di masjid ataupun kita pergi makan apa-apa semua ni makan kenuri kemudian kita singgah di masjid kita nak semayang bila kita nak semayang kita tak cek dah kita tak cek tengok dah kita pun ambil ayat semayang sedangkan ni yang ayat wadi tadi ayat mazi tadi lekat kat sedap dalam kita kemudian kita ambil ayat semayang kita semayang semayang kita tak sah <clears throat> bagi orang perempuan yang ada masalah lendiak yang ada masalah keputihan dia tahu tak masalah ni <clears throat> macam mana cara dia nak buat tak tahu dia pakai serak dalam kadang dekat minta maaf dengan cerita kadang dia masalah keputihan dia dekat-dekat serak dalam dia dia pun tak buka tengok dah tak cek dah dia pemik yang semayang dia semayang sebab tu kalau boleh pergi singgah masuk dalam bilik ayam pergi buka tengok cek kalau dia ada masalah keputihan dia kena cuci Kemudian dia pakai pad. <coughs> pakai pad. Kalau nak lebih selamat, dia masukkan sesuatu di dalam kemaluan dia. dia masuk macam kain ke, masukkan kapas ke, masuk dalam. Ambil ayat semayang. Kemudian dia pakai pad. Dia lapik pad slot dalam dia tu. Maka tak kena pada slot dalam. Dia tak berhubung najis. Semayang dia sah. Tawah dia sah. Tahu cerita tak ni kalau saya tak ni? Tak tahu. Nah? Dan saya kena sebut juga benda ni kadang-kadang ada orang masalah, ada perempuan mai jumpa saya. Tu saya tak tahu saya ada masalah ni kronik dah lama dah ustaz. Saya semayang macam tu apa semua macam tu. Saya kata, minta ampun dengan Tuhan lah. Minta ampun dengan Tuhan. Hak tu saya dia kata. Nah? Ha, okey, apa dia lagi? Menutup aurat dengan sempurna. Tutup aurat elok-elok. Saya dah pesan, nah? tutup aurat elok-elok. Bermula tawah dan berakhir pada sudut hajarul aswad dan berniat tawah jika tawaf sunat. Nah, kita mula pada sudut Hajar Aswad. Ni sudut Hajar Aswad kita mula kat sini. Kita tawaf dan berakhir di sini dapat satu pusingan. Ha insya-Allah minggu depan saya akan tunjuk praktikal untuk tawaf dengan sa'i sekali. Minggu depan lah eh? <clears throat> minggu depan lah. Eh? Nah, minggu depan saya nak cerita bab sa'i dengan praktikal sekali. Habis. Nah, ha, minggu depan saya akan cerita bab ni. Nah, bab saya pakai ihram. Kemudian apa dia? nah dan berniat tawah jika tawah sunat tawah sunat kena niat tawah nazar kena niat tawah tahitul baik kena niat dan tawah wadak kena niat tawah sama tinggal kena niat tawah umrah nak niat dah tak perlu niat dah sebab kita dah berniat dah aku berniat mengerjakan umrah dan berihramku dengannya kerana Allah Ta'ala dah termasuk dalam tu dah bila sampai dekat Baitullah kita niat dah bismillah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walilailhaq kita istilam ustaz kalau tak angkat tangan sah tak? sah sunat eh kita lalu dah bismillah Allah abah bismillah Allah abah tak angkat tangan pun angkatlah tangan walaupun sunat buatlah nah buatlah sunat buatlah nah buat dengan kita dah buat tapi saya nak ingatkan kepada jemaah ni saya nak ingatkan saya duk saya duk tengok dalam saya punya YouTube ni kami duk dengan apa penerbit kita ni TV Alfidosi duk duk tengok carta kita duk tengok carta yang had mana yang paling ramai orang tengok nah depa pandai depa ambil had sikit-sikit sikit-sikit sikit depa tengok yang tu kan depa tak mau tengok tunggu 2 jam tak mau depa tak tahu yang kita cerita 2 jam ni macam-macam masalah kita cerita depa ambil yang sikit-sikit orang kita ni belajar tu ambil sikit ambil sikit ambil sikit pergi okay yang paling banyak orang tengok iaitu cerita sunat-sunat sebelum mengerjakan umrah dia tengok hak sunat yang hak rukun dengan wajib dia tak tengok yang tu sikit yang sunat-sunat saya kata kepik kuku kerat ni janggut-janggut misal kita apa bulu-bulu badan kita apa semua ni yang tu pula banyak orang tengok yang hak rukun dengan wajib orang tak tengok orang tengok korang la ilaha illallah orang kita ni banyak ambil yang hak sunat yang hak rukun dan wajib dia tinggal sama lah kita ni nak masuk puasa atau apa lagi kita nak puasa apa lagi siapa ingat Hari ni berapa rejab lah? Hari 17 rejab berapa hari ah? lagi? 43 hari lagi nak nak puasa. Ni. Nah, puasa ganti habis, buat habis lagi puasa ganti. Nak bayar banyak ah. <laughs> nah, yang mana yang hak tak bayar habis lagi hari tu ni, pidih bayar tak? Pidih bayar tak? Hmm. Pidih tak bayar, bayar dok pediah lagi ada. Kan? Ya. Ni saya nak ingatkan. Nah. Berkenaan dengan kita nak niat ni. Nah. tawah ni niat ni. Tuan-tuan kena ingat yang mana bila kita tawah sunat ni semua kena. Ni. Tawaf umrah tak payah niat lah. Tak payah lah. Sebab kita dah niat dah aku berniat menjaga umrah dan baik aku dengannya kalau tak lah. Dah termasuk dalam tu dah. Cuma tawah sunat kita kena niat. Niat kita masuk tu kita nak buat apa? Tawaf tahtul baik ada jemaah tanya ustaz tawaf tahiyatul bait ni tawah apa tawaf yang menggantikan bila kita masuk dalam masjid kita solat tahiyatul masjid tapi bila kita pergi dalam masjidil haram kita sunat buat tawah tawah kerana menghormati baitullah dia special Ah di Mekah ni special Kaabah ni satu saja. Kita masuk dalam masjid, kita masa masih ada, kita buat tawah sunat. tawah sunat menghormati Baitullah. Niat aku buat tawah menghormati Kaabah kerana Allah oh, Taala. Tawaf tujuh pusingan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Setengah jam juga Nabi pun. Tawaf tu setengah jam juga Nabi. Setengah jam juga Nabi. Saya kata kat oh ah, paling-paling tak ada pun sehari sekali buat lah tawaf sunat sekali pun jadilah. Dia pergi tawaf sekali lah. Bismillah Allah dia tawaf sekali saja. Lurus, bendui pula jenis ni pun. Saya kata bukan buat pusing sekali. Dia tujuh kali juga. Tujuh pusingan juga. Dapatlah satu tawah sunat. Oh macam tu bukan ustaz? Ha ah, macam tu. Buat. Nah, dengan kita duduk kalik eh, tak mau. Setiap kali masuk dalam masjid, buat tawah sunat tahitul baik. Dah habis tawah sunat tahitul baik, ada masalah lagi. Kita buat tawah sunat biasa pula. Buat tawah sunat biasa. saya aku tawah sunat kerana Allah Ta'ala. Tawah sunat biasa. Tadi tawah sunat kerana mahu mati masjid. Lepas tu ada masalah lagi Jom kita buat tawas sunat lagi eh, Tawas sunat apa tadi kita dah buat dah Buatlah pula ni tawas sunat biasa pula Nah, Buat tawas sunat biasa pula ha, okay. apa dia lagi Menjadikan Kaabah ataupun Baitullah di sebelah kiri Kaabah duduk sebelah kiri ha, Macam ni Nah, ha, Kaabah Kata kena di Kaabah kita duduk sebelah kiri Bawa kita dengan Kaabah tak Macam ni Bersetentangan Dia tak terpesong Kalau terpesong macam ni Batai saya akan tunjuk minggu depan saya akan tunjuk. Nah minggu ni tak dan nak tunjuk. Baik, apa dah lagi? Berjalan bertujuan hanya untuk tawaf bukan dengan tujuan yang lain. Kita jalan hanya semata tawaf ya. Jangan kita duk eh ustaz mana ustaz? Pulu oh, ustaz depan. Jom dekat dekat dekat. Cepat sikit, cepat sikit. Kita dah terubah niat dah. Kita nak cari ustaz. Kita nak cari dulu muhang dekat depan tu. Cepatnya kita pergi cari bini kita. Beh. Habis niat kita terpesong batal kita tak sedap ramai yang tak sedap pada ketika itu tawah dia batal dia dah terpesong niat batal nah baik cukup tujuh kali pusingan dengan yakin dan sempurna kita sendiri kena yakin dan sempurna sebab tu syarat di antara untuk mengerjakan umrah ni kita kena berfikiran waras syarat untuk mengerjakan tengok daripada mula lagi syarat untuk mengerjakan umrah iaitu berakal yakni bersifat waras maknanya dia senang dia nak kira dia tahu nah dia tahu dia nak kira apa tawah dia pusingan dia yakin nah saya dapat dua atau tiga kes dah dua atau tiga kes saya dapat saya tumpah dah yang mana jemaah balik main cerita ustaz kami kata nak buat tawah ni tak payah dia kata senang saja kita buat lebih jangan buat kurang buat 8 ui mana boleh dia kata sebab syarat tujuh hampir buat 8 ada ah, kita sekali lagi takut kita ragu. Dan kalau kita ragu itu masalah lain. Kita ragu bawa apa yang uh, ah, pusingan yang keberapa yang kita ragu. Kita rasa enam, enam tujuh, enam tujuh ambil enam. Itu baru betul eh. Ni tak semua dia suruh kita buat lebih buat lapan. Tapi kita tak sah. Memang tak sah. Sebab kita pi menambah rukun. Macam semayang subuh. Hari ni kita tak kerja. Boleh tak kita menambah jadi semayang subuh empat? Abang Syukri boleh tak? Tak boleh. Rukun mana kita boleh pi tambah? Alamak ustaz macam mana kami dapat? Wallahu alam. Tapi ha, tanya dia balik eh. Pi tanya dekat dia balik, ustaz, boleh tak semayang subuh? Kali ni kita tak ada kerja apa. Semayang subuh kan? Ha, dia rukun di antara ni eh, semayang subuh ni rukunnya iaitu kita semayang dua rakaat. Kita tak boleh menambah dari empat rakaat. Jadi kalau tawah ni pun dia rukun, boleh tak kita nak menambah daripada tujuh jadi lapan? Pi cakap pada dia dulu. Dia mesti fikir betul juga. Hmm, jenuh orang Oi oh, ramai buat macam ni Ramai yang buat macam ni Dah? Ramai Tak mau Baik apa dia lagi? Hendaklah dilakukan di dalam masjidil haram Kaabah duduk dalam masjid Kaabah duduk dalam masjid Dan di luar hijik Ismail Hijik Ismail ni macam mana? Ni ni ni ni ni Saya tunjukkan tuan Tak lagi kau tak nampak kan Hijik Ismail <clears throat> Dari Hijjah Ismail. Bila kita duduk dalam ihram, kena ingat lah. Bila kita nak buat tawah, tak kira tawah sunat, tawah nazar, tawah tahtubaik, tawah wadah, tawah umrah, tawah haji. Kita waktu kita, sewaktu kita tawah, tak boleh kita pegang Kaabah. Kaabah warna hitam tu, warna hitam. Kelambu, kelambu hitam. Kemudian yang ada lengkung tu. Lengkung itu adalah hijir Ismail. Hijir Ismail. Hijir Ismail adalah sebahagian daripada Kaabah. Pegang pun tak boleh. Kalau pegang, batai. Kita pegang, batai. Tapi dia jalan, ui, panas. Atas panas eh, pegang. Ui, sejuklah batu ni, no. Licin sejuk lah, no. Pegang dia, pegang. Balik dia pergi cerita ke orang. No, panas-panas pun, no. Pegang batu ni sejuk, no. Ha? Hang pegang. Bila hang pegang? Hmm, aku hari mula-mula masuk-masuk tu kira sampai-sampai tu dengan ustaz dah bawa aku pergi pegang lah. Batal eh? Dia tak sedar yang dia batal. Eh? Hmm. Banyak kes yang dapat kes ni banyak lah. Ni. Dah? Batal. Eh? Okey. Apa dia lagi? Yang seterusnya. Setelah selesai tawaf tujuh pusingan dengan yakin dan sempurna, jemaah bolehlah rehat seketika solat sunat tawaf dan minum air zam-zam. Tapi kena ingat, jangan pegang Kaabah lagi kerana anda masih belum selesai melakukan kerja-kerja umrah yang lain. Ada jemaah dia beranggapan, Ustaz kata waktu tawaf tak boleh pegang Kaabah. Yes, betul. Saya tak, eh? saya tak nafikan. Saya akui betul. Tapi kita kena ingat, bila dia ada beza bila kita berada dalam ihram kita memakai pakaian ihram kita sedang melakukan ihram umrah ataupun ihram haji kita kena meninggalkan larangan ihram iaitu kita tidak boleh berwangi-wangian sebab Kaabah ada minyak wangi Kaabah ada minyak wangi nah jadi apabila kita dah selesai kita dah habis dah kita semayang sunat tawah, nak pergi pegang Kaabah sedangkan kita tak pergi buat syair lagi Syair tak buat lagi, gunting rambut tak buat lagi, kita tak boleh pegang sebab kita masih dalam ihram. Berbeza bagi kalau kata kita yang buat tawaf sunat. Contoh saya pakai macam ni. Pakai macam ni. Pakai macam ni buat umrah sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar Allahu akbar Allahu ilham. Niat dalam hati aku nak tawaf sunat kerana Allah Taala. Pusing. Pakai pakai biasa ni. Tawaf tujuh pusingan dah habis kita solat sunat tawaf dan solat sunat tawaf doa bina air zamzam pilah pegang sebab apa boleh pegang dah kita tak duduk dalam ihram bolehlah pegang ni dak bila pi di sana dia tengok ah ui ramainya orang hak pakai ihram boleh pegang kaabah ustaz kata tak boleh pegang beza dak tu sedangkan depa dah habis lah habis lah ada jemaah yang pergi dengan saya waktu ni nah saya bawa lepas pi buat tawaf pi sa'i habis sa'i gunting rambut dia kata jom semua ada gunting dah ah ha, kisah semua ada gunting jom kita pi pegang kaabah kami salih ihram lagi ihram tak salin lagi kita nu nak balik tu nak main pula hmm, jom kita pi pegang dah siap bagi jemaah yang hak tak tahu dia tengok-tengok oh ustaz kata tak boleh pegang ihram pasal apa lepas ni ada ihram boleh pegang kaabah kami dah habis gunting rambut dah Hmm, dia pun kata ustaz aku tak betul eh. <laughs> ah lah lepa pegang aku nak pegang punya pasal dekat depa lah hmm. dia duk mindset dalam mindset dia dalam dalam kepala dia dia duk fikir kawan-kawan duk cerita hang kalau pergi Mekah tak pegang Kaabah mana macam hang tak pergi Mekah dia turun-turun tu dia kira duk fikir aku nak pegang Kaabah kod mana pun aku nak pegang Kaabah dulu nampak ni dia akan jadi masalah jangan jangan saya pesan kat jemaah jangan pegang lagi sabar saya dulu jom kita pergi buat tawaf habis tawah, semayang sunat tawah, lepas semayang sunat tawah, tapi sa'i bukit sofa bukit marwah selesai bagi habis tujuh kali ulang alik di bukit marwah selesai gunting rambut baru kita pergi pegang kaabah baru kita pergi pegang kaabah oh macam tu kau ustaz ya macam tu ha, nah baik <clears throat> apa lagi semasa tawah tidak boleh memegang kaabah ataupun hijau ismail atau apa-apa yang boleh memesongkan niat kita pegang batai pegang batai Nah, Kaabah tak boleh, Hijr Ismail tak boleh. Tak boleh pegang. Nah, jangan bertolak-tolakkan atau menyakiti jemaah yang lain. Jangan duk tolak-tolak. Orang orang tolak kita. kita dia ni dia ni sat lagi. Ah, kita pun ni. Kan? Ataupun orang bawa kursi roda langgar kita. Aduh, kena sakit tu tuan. Tu depan tu tajam. Kena sekali oh, ah, astagfirullah. Sekali, dua kali. Ah, mai tiga kali aku sabar-sabar dah ni kita. <laughs> Mula dah kan sabar nak tu tengok orang rempuh kita buat belakang rempuh tolak aduh sakit Arab ah, ni nak kenang aku tak apa kita pun dah pusing kita pergi singgung dengan Arab lain orang lain yang pula kita pergi singgung orang lain muka dekat dekat-dekat nak nak nak serupa dia kawan tu pun apa duduk tak duduk dia ni singgung aku jadi jangan tuan-tuan ni yang pingat saya baru ni bulan 2 saya cerita benda-benda depan Kaabah tuan-tuan punya berebut nak picum hajar Aswad ni punya berebut nak picum hajar Aswad nah pila pi pi pi pi pi, pi. ni depan dia tu negro negro ah eh? negro negro duduk depan negro dia tinggi besar punya nak cium pal ni duk tunduk kepala nak cium ni dia pi tampak kepala negro tu tampak kepala negro tu ni hang hang seorang yang pi belah ni dah ni aku nak cium pula depan Kaabah pukul orang apa ni dia syok dia mai cerita kat kami ni ini tu tu, tu kawan ni sahabat saya Farid pergi tanya dia dia mai cerita kat kami tak tu dia kata ya Allah ya Tuhan aku nak kata apa kat dia ni dia kata nasib baik dia pukul kepala <laughs> kepala negro negro tu tengok dia jadi macam bodoh tengok belah gayak tu lah nasib baik negro dia kata kalau dia tampak kepala Arab Mesir sidak-sidak dia kena tumbuk orang Arab Mesir Arab Mesir jangan dapat main memang ada tombok lah hang buat dia satu lagi tak kira ada sigur ataupun ada tombok hang penumbuk dia sedah kira ada besar ni dua penumbuk kita ni ha, saya dah biasa tengok lepa lepa berkeli jangan ada main jangan nah <laughs> apa lah jangan oh, ya Allah tak wajib pun dah tak wajib pun baik tidak perlu tergopoh-gopoh untuk menghabiskan pusingan tawah dengan cepat jemaah hendaklah tawah di dalam keadaan tawaduk dan merendah diri lelek-lelek pelan-pelan jalan pelan-pelan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu ni tak perlu buka langkah tu dia bang jalan dalam keadaan relax relax pelan-pelan ha pelan-pelan dah nah ha baik apa dia lagi sebab tu tawaf berdoalah kepada Allah agar dimudahkan segala urusan untuk mengerjakan umrah ni selesai dengan baik dan sempurna. Ya Allah, nah saya akan himpun jemaah turun dekat bawah nampak Kaabah angkat tangan doa ya Allah ampun dosa aku dosa mak ayah aku dosa isteri suami anak-anak kawan-kawan kami semua ampun dosa kami ya Allah alhamdulillah ya Allah terima kasih banyaklah kau terima agak kami main kat sini Doa doa. Ya Allah, ni cak lagi aku nak pergi buat tawaf. Mudahkanlah urusan aku tawaf aku ya Allah. Mudahkanlah urusan tawaf aku ya Allah. Bagilah aku dapat melakukan tawaf dalam keadaan baik dan sempurna, cukup sempurna. Cukup yakin dan sempurna tujuh pusingan. Lepas tu aku nak pergi buat sa'i pula ya Allah. Mudahkanlah urusan sa'i aku ya Allah. Dan terimalah umrahku ni ya Allah. Doalah yang tu saya doa doa. Saya tak pakai doa lain-lain dah. Hak tu lah. Alhamdulillah Allah Taala bagi mudah. Nah, dia bagi mudah. Baca hak tu ya. Dan jika jemaah tak hafal sebarang doa semasa tawaf, bolehlah baca apa-apa juga bacaan yang selalu dibaca. Tak apa doa, bacalah apa yang kita nak baca. Inna a'tayna ka qul huwallahu ahad ka. Baca. Nah, la ilaha illallah ka. Nak baca Fatihah ka? Baca. Makcik doa apa makcik tak baca? Makcik la ilaha illallah kan dia baca. La ilaha illallah mentak dia baca. Tak sodok pi takwih. La ilaha illallah mentak reti apa hal ni? Takkan tak reti kot. Ha, nah. Ha, jadi baca yang tu lah boleh sambil dia, dia, dia jalan kat tangan Ya Allah ampun dosa aku dosa mak ayah aku boleh ha, Ya Allah Tuhan aku ni kawan aku kirim doa Ya Allah ni minta lah bagi ni anak dia nak ambil perisau nak terang, terang hati bagi buka pintu hati dia lapang dada dia doa lah apa yang kita doa doa lah insya Allah dia bagi nah baik jemaah mestilah pastikan sendiri dan yakin bilangan pusingan yang dia buat pusingan tawah ini, dia buat kita kena yakin ni eh. dia ada beritahu orang eh ni berapa lah kita buat kami berempat hampa empat lah kalau hampa empat ah, hampa empat aku berempat lah <laughs> dia tak tahu tanya hang berapa aku tak tahu berapa dah hampa empat aku empat lah pakat turut orang lah mana boleh macam tu tak boleh kita kena yakin kalau kata kita empat kawan kita ni hang berapa dah kami lima lah Aik, lima. Aku empat. Kalau hampa lima, aku di, aku pun lima dengan hampa. Padahal kita berubat. Ha, ni kena jaga. Tak, saya cakap benda ni, inilah kenyataannya. Sebab dia takut kawan-kawan tinggal dia. Dia pun diturut. Pi. Nah, tak mau. Ha, ni akan jadi masalah. Ha, nah, baik, apa dia lagi? Jika jemaah tersasar ataupun terlepas daripada kumpulan tawah, jangan panik atau risau. Teruskan tawah hingga selesai. Kalau kawan-kawan kita terlepas, tak apa mimpi. Dah tuan-tuan, saya jemaah saya yang yang uh, kata kata pecah dalam masjid ni, tak penuh yang tak balik. Balik eh. Saya duk pesan macam ni satu je ya, tuan-tuan. Bila masuk tu ya Allah aku masuk dalam masjid ni aku bertawakal kepada engkau ya Allah. Tolong aku ya Allah, tolong. Ni aku baru kali pertama mai, tolong aku ya Allah. Kalau aku terpecah dengan suami, terpecah dengan isteri, terpecah dengan ustaz dengan kawan, tolong aku ya Allah, tolong. Minta Allah tolong kita. Ni jemaah saya yang pi baru ni tak reti baca tak reti tulis contoh baca tak reti tulis tak reti ni saya bagi atas ni ingatkan dia reti dia duduk tengok lagu tu eh? rupa tak reti baca tapi apa yang saya cakap dalam kuliah ni dia duduk ambil ambil dengar oh, oh, ok dengar dia ambil faham bila pergi di sana jadi orang tua-tua jalan lambat terpecoh tak puas lah kemudian dia buat dah tawah habis dah dia semayang sunat tawah kemudian dia nak pergi sari cari tempat sari tak tahu tentang mana Bawa kali pertama pergi Kita pun Orang ramai Cari tak jumpa Dia dengan isteri dia Tak jumpa Tak lah Tapi dia ingat Nah Dia tanya orang Tempat nak syair kat mana nak syair Ha Tunggu dia Polis tu pergi tunjuk kat dia Bawa dia pergi tunjuk tempat syair tau eh Polis tu pergi tunjuk Ha Sini sini sini Mut sini ya Sini sini dia duk ingat polis eh, Arab tu nak cakap Arab. Polis tu Arab cakap lagu kita. Ah bapak sini ya, sini mula sini, sini sana. Hmm. Cakap dengan guru kita juga boleh pun boleh cakap kita. Hmm dia buat. Kami pun nak cari mana pilah kontor ni, cari tang mana dia pi. Lama agak kami tunggu. Saya kata jom kalau duk tunggu sat lambat, jom kita pergi sat Tengok tengok dia duk tempat sat dah duk buat ah. Tengah yang mau balang balong, tinggal lagi tiga. Kami baru nak mula. <laughs> dia dah habis lah. La ilaha illallah. Dia lagi cekap dia. Lah. Nampak tak? Tuhan bantu dia. Saya tanya dia, Pak Long. Oh, tanya, tak, tak terpecah. Itulah orang ramai-ramai nak buat macam mana. Tak apa, tak apa, Ustaz. Dia pun tak marahkan kita. Tak apa, Ustaz nak buat macam mana. Dah ramai nak buat macam mana. Saya tanya, boleh harap tu? Saya ingat dia nak cakap harap. Dia cakap bagi kita harap. Hmm. Dia ambil tunjuk kat saya. ni. Jalan pergi sana. Kami tiga lah ni. Alhamdulillah. Senang. Ha, saya bagi pentua pandangan hak ini kat tuan-tuan. Panduan ni, ambil lah. Bukan saya saja cerita, buat cerita ingat bila pergi di sana esok katakanlah kita terpecah ni ada juga kadang-kadang kita suami isteri kawan ataupun adik-beradik anak kata apa lah kita terpecah janganlah marah ni berhampir tak mana ni aku tunggu lama ni ambil marah marah fikirlah tengok dah ramai dapat macam mana janganlah duduk marah depan orang orang ramai tu nah marah kita dah marah janganlah duduk marah orang jangan nah Jangan tanya ni Bang Bita mana tadi Pecah tetap Saya duduk tahu ni Tuan-tuan Kadang-kadang Tuhan saja nak tutup pandangan kita ni Duduk tunggu tahu tu ya Tak nampak <laughs> Tak nampak Duduk tahu tu ya Nak buat macam mana Nah, ah, Masing-masing punya amalan Masing-masing punya nah, Apa yang kita bawa pada sini lah Tak betul sini nah, Ujian bagi, bagi diri kita ah, Nah, Baik Apa dia lagi kalau tersasar, terlepas daripada kawan, eh, daripada kumpulan tawah, jangan panik. Jangan risau. Teruskan tawah hingga selesai. Tawah bagi selesai. Bagi Bagilah elok. Ni tak? Kita tanya kawan kita. Kita jalan lambat. Kawan kita, ni apa apa dah? Ni, kami ni habis lah ni. Ah, ha, habis lah. Kawan tanya, eh, ni apa apa? Ah, aku pun nak habis juga. Padahal kita baru lima. Dua lagi tak habis. Kita pun ikut dia. Turut pergi ni dalam diri kita dalam hati kita duk rasa alah aku buat tak habis lagi ni tak habis tapi turut kawan kita jangan jangan saya pernah-pernah berlaku kes jemaah jugalah dia takut orang tinggal bila dia takut orang tinggal dia ikut dah dia ikut jemaah pilah semayang sunat tawah orang semayang dia pun semayang yang jemaah lain dia buat tujuh dah dia baru lima sebab dia jalan lambat oleh kerana dia jalan lambat kan pusingan dia tak cukup dan tak cukup lagi dua Baru buat lima Kemudian Dia takut orang tinggal dia Ni dia takut Dia tak yakin pada diri dia Dia takut Dia takut orang lelaki ni Orang lelaki Kemudian Orang pergi semayang Dia pergi semayang Sudah tak tahu lah. Sedangkan kalau dia semayang pun semayang Dia pun boleh semayang kan Kemudian orang pergi sa'i Dia pun sa'i Ulang alik Pergi ulang alik Di bukit maruah lah Lepas tu orang gunting Dia pun gunting rambut dalam hati dia ni memang dia duk rasa berketul Ya Allah aku buat tak habis lagi ni Ah, ha, bila balik kat hotel, duduk dalam bilik apa semua dah, balik mandi-mandi apa semua, kan? Tidur lah apa semua dah. Lepas tu, ada yang tak tidur, ada yang duduk rehat pakai duk cerita, hang tahu tadi masa aku duduk tawah. Tu arak mana atas sigung aku, Allah oh, tengok ni. Boleh tahan juga ah. Lepas tu yang kat belakang dia langgarkan kursi roda. Oh, macam-macam ah duk cerita pengalaman masing-masing ah. Kau ni cerita, kau ni cerita, kau ni cerita. Dia seorang-seorang duk sengat. Ni hang pasal apa awak sengat ah? aku kan ah baru dia mula ada ni aku kan aku aku nak cerita macam mana tak tahu hang ada masalah apa sebenarnya ni dak tadi masa kita buat umrah kita buat tawah tu tawah tawaf kaabah tu kan waktu kita tawah tu aku tak habis lagi ada lagi dua tak habis ai eh, pasal apa kami tanya hang hang kata habis dak aku takut hang pun tinggal aku Nampak? Hati cakap ni faham tak? Dia takut orang tinggal dia. Eh? Ustaz tanya tadi di sana. Siapa yang semua ada masalah ke tak? Awak hantar abang. Aku takut ustaz marah. Lah. Ni tak boleh. Hang tawah tak habis lagi. Hang mana boleh pergi buat syair. Syair hang tak sah. Hang guti rambut pun tak sah yang aku tahu yang ustaz cerita bila tawah tak selesai tak boleh pergi sa'i bila sa'i tak selesai tak boleh gunting rambut aku rasa hang tak hang umrah hang tak habis lagi ni hang duduk dah era ni aku nak cerita lebih-lebih tak tahu aku pun baru kena ditambah mai dan eh, jom kita pergi jumpa ustaz mai lah ketuk bilik kita kita baru dah tidur ketuk-ketuk pasal ni tanya ni abang kita ni masalah tawah tak habis lagi Ha? Tak habis lagi? Bila yang tak habis? Tak, tadi yang masa ustaz tanya tu Sebenarnya dia tak habis lagi Dia baru buat lima Dia jalan lambat Habis tu buat tabak Dia takut ustaz marah No, saya tak marah pun Tak marah saya tanya lah dia Allah Okay, abang Abang duduk dalam ihram dah ni Okay, abang pergi pakai ihram balik Nah, abang pergi ambil semayang Abang pergi tawah Saya tak larat jalan ustaz Kaki sakit Ha, kaki sakit Okay, tak apa, tak apa Saya telefon kat kawan saya Ada tak tolak kursi roda Ah, duit ada tak? Duit ada tak apa? Lah ni kalau dia ada, selamat. Abang pun terlepas lah. Cantik. Telepon-telepon dia kata, okay, cantik Ustaz. Ada kosong, ambil kursi roda. Ambil lah kursi roda, mai. Abang kat budak tu, ni hampir tolak ni. Hampir tolak cik ni, lagi dua lagi. Tawah lagi dua, kemudian pisah sa'i. Pak Ustaz, kenapa dua? Pasal dua lagi belum lengkap. Oh, belum lengkap lagi lah. Ha. Ha, pergi tawah lagi dua. Selepas itu, solat sunat tawah. Lepas tu sa'i. Habis sa'i, putih rambut barulah dia dapat umrah yang hak tadi yang mula-mula tu umrah dia tak tak selesai lagi sebab dia dah gunting rambut dia kena bayar dam abang pergi buat umrah dulu balik sekali lagi mai jumpa saya kita nak selesai oh macam tu ni ustaz ni bukan sedang nak buat ni ya ada ilmu senang tak ada ilmu akan jadi masalah kat kita nah baik apa dia lagi yang seterusnya hej tawah rukun umrah tak perlu niat hanya tawah sunat saja disyaratkan tak perlu niat dah nah tak perlu niat dah kita sampai kat depan Baitullah bismillah Allahu akbar Allahu akbar kita nak buat apa nak tawah lah tu tawah umrah lah kita dah pergi duduk dalam ihram nak tawah lah tu takkan orang pergi duduk depan Kaabah duduk depan lambai-lambai tu nak pergi menari-menari pula kan <laughs> tak ada kan nak pergi tawah lah tu ha nak pergi tawah ha nah baik okey dah terlejak sikit baik yang ni doa doa insyaallah saya akan saya, saya akan bagi dekat jemaah nanti doa ni nah doa doa semasa tawaf dari, dari sudut Hajar Aswad ke eh, ke sudut Yamani pada semua pusingan waktu tawaf macam hari semua lah bah yang ni nak sabit dengan hadis yang mana Nabi sewaktu Nabi tawaf Nabi baca hat ni baca doa ni Nah, senang ya kita duk baca selalu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baca hak ni. Baca bab Ustaz berapa kali kita nak baca? Ni daripada kita mula ni sampai kita pusing dekat penyuruh Yamani ni kita baca hak tu daripada penjuru Yamani sampai dekat penyuruh Hajar Aswad kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabana Ustaz masih tak hafal ya masih yang masih hafal subhanallah subhanallah membaca hak tu semua subhanallah pun boleh ataupun makcik nak selawat nah bacalah tak selawat semua pun boleh tak baca Rabbana pun tak apa boleh tak mau baca apa pun tak buat sengap dan sunyi sambil tawah tu sengap dan sunyi sengap sengap dan apa pun dia tak baca sah tak? sah saya cerita saya kalau ada orang tak baca weh hang tak baca doa tak, dengan pentingkan orang dia tak baca baik-baik kan sah ya sah nah tidak ada yang mengatakan yang mana apabila kita tak baca doa umrah kita tak sah ada tak dalam syarat pergi cari buku siapa boleh bagi buku yang ada kitab yang umrah mengatakan siapa tak baca doa umrah tak sah ada tak? tak ada tak ada ada tak rukun mengatakan kita wajib kena hapai doa ada tak? <laughs> tak ada ha, nah tak ada ha, yang ni lah kita nak baca yang ni nah minggu depan insyaAllah kita akan baca ni tempat-tempat mustajab dia ya. nah lepas tawah nah saya nak ingatkan pada jemaah lepas tawah tunggu dekat nombor 13 tu warna hijau tu saya akan solat dekat situ selalu bawa jemaah semua berkumpul dekat situ Hijri Ismail depan dia depan Hijri Ismail depan Pancok Mah kita akan bertemu dekat situ semua berkumpul dekat situ sedang semayang betul-betul Pancok Mah Allah Akbar semayang sunat tawah mahu doa tengok kat bawah tak pun tak kacau kita duduk kat situ nah ah, kita akan semayang depan tu ah, ok baik sebelah 23 lah ada ada apa-apa nak tanya ada ada tak ada apa Penat cakap 2 jam <laughs> Tak makan lagi Nah, Sebab tu saya bulan puasa Saya tak mabat Tak lagi lah Tak ada apa nak cakap Bulan puasa cuti lah Nah, Bulan puasa cuti Ah, ha, Lepas raya 2 minggu saya jalan Nah, nah Kita tahun ni kita puasa awal 6 hari bulan 5 nah, 6 hari bulan 6 kita raya kan 6 hari bulan 6 kita raya Ha, lepas pada tu dua minggu saya bagi saya bagi tempoh dua minggu. Nah dalam dua Syawal. dua Syawal saya akan sambung balik. Saya tak mau tunggu dah tahun lepas saya tunggu sampai habis sampai habis Syawal tu. Lepas kata ustaz tunggulah saat nak raya. Amboi raya sampai sebulan. Puasa sebulan pun tak habis. <laughs> Dia anak tu kaya nak raya ya. Tak ada. Saya nak mula lah lepas raya dua minggu saya nak jalan. Sebab apa? Ada jemaah Nabi bulan 10. Bulan 10 ada jemaah nak pergi dah. Ramai hang ni daftar nak pergi bulan 10 lepas haji. Orang korang. Orang tak ada. Bulan 10. Nah, seronok pergi. Nah. Ah, tu saya dengan bos bos saya pun akan pergi juga lepas raya ni. Ah, siapa yang nak pergi, ambil borang, daftar, jom kita pergi. Lepas raya, lepas tu bulan 12 pun saya pergi lagi. Hmm, nah. InsyaAllah, takat tu dulu. Sebelum balik, ada makanan disediakan. Hari ni kita kita tak buat nasi, kita tak buat bihun, kita tak buat mie kuah, kita tak buat apa sembuh apa kita tak buat. Kita buat kuih saja sebab hari ni semua nak pergi makan kenuri. Maklum sajalah rumah kenuri macam-macam ada. Kan? Laksa ada, bihun sup ada, uh, bubuk gandum ada, apa balik ada, <laughs> semua macam-macam dah ada. Ah uh, ni jemput semua sekali pi makanlah. Ah, nah, takat tu dulu, minta ampun tak banyak-banyak, ada salah silap, minta ampun dan kita jumpa lagi pada minggu depan jemaah yang nak pergi dengan saya dengan lupa minggu depan 30 hari bulan kita buat taklimat di pejabat saya tak buat kat sini buat di pejabat 30 hari bulan di pejabat nah ha, 30 31 ada lagi di sini khusus lah kita masuk tawaf sikit lagi syai dan kita praktikal selesai ok takat tu dulu dan jemaah yang tak dapat lagi retas ni ambil lagi nah dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh